Сьогодні я чистю кишки для ковбаси. Я покажу, як зробити їх чистенькими, тоненькими, щоб вони отак приємно смачненько пахнули, і в них було зручно набивати ковбаси. І кров'яночку, і смажену українську ковбасу, і що хочете. А також я ще раз кажу, що робити, якщо у кишках знайдуться аскаріди. Викидати кишки чи якось можна їх обробити, щоб яйця аскаридів нам не потрапили у їжу. Ось такі вони стали прозорі, легкі, пухкі, без зайвого якогось аромату, пахнуть свіжим, без дірочок, чистяться легко. Підтримуйте український контент, дивіться це відео до кінця і ви все дізнаєте. І підписуйтесь на мій канал. Покажу вам усі наявні способи, якими можна почистити кишки. І ви вже будете вибирати від своєї майстерності і справності, який спосіб вам буде більш е, корисним. Саме перше, це я кишки достав і порізав десь метр, півтора-два, трохи їх відмив від гівна. І тепер їх треба вивернути серединою назовні. У мене звичайне оцинковане циберко. Я опускаю сюди кішку. Вільний край витягую назовні і намати його на пальці. Опускаю сюди ручку, прижимаю і отак тягну. Спочатку легко. бачите, стільки наматується, і якщо дуже сильно потягнути, воно може подірвати кішку. Раз. І знялося. Чик. Ось така тоненька кішка, а тут така товста. Тепер кладу другий бік кішки сюди, наматую, підтягую і так повільно його підчищаю. Оп, бачите? Ось оце стільки зайвого воно пішло. І кішечка, звісно, що ще не прозора, але вже набагато чистіша. Чиста кішка. Спробую її надмухати. Ось вам і фокус покус друзі. Бачите? Чиста, прозора кішка, вже тонше вона не вичиниться. Це чудова природна оболонка для набивки ковбасів. Отак легко воно все чиститься. Це один спосіб. Зараз показую інший спосіб, але він зроблений у польових умовах. Зазвичай я беру дві спиці в'язальні або дві палички для суші. Отут їх на одному боці зматую ниточкою, і вони отак ходять у мене. Зараз я знайшов отаку проволоку, трошки її перекрутив, щоб вона з одного боку була зажата. Потім беру кишку, наматую її на пальці. Вільний кінець пропускаю сюди і отак трохи піджимаю. І починаю тягнути. Як і в перший раз, вона склизька, але щось починається вже чистити. Головне регулювати зажим, нажим, щоб не порвалася кішка на початку. Ось, одразу стільки знялося. І скидаю його. А третій варіант, він самий класичний. Беремо дошку, ножик і просто отак ножиком шкребемо по кішці. Треба брати не дуже гострого ножа, щоб не порвати кішку протягуємо і отак чистимо. Поїхали. Зараз я вам показав три способи, як чистити кішки і покажу, що робити з ними далі. Всі кішки я вже вичинив, гарно їх промиваю ще раз. Вони вже повністю чисті і готові для того, щоб їх начиняти. Але ще у них, звісно, є притаманний ним запах або аромат. Для того, щоб його убрати, я складаю миті кишки у якусь тару ось сюди. Беру соду харчову і засипаю содою. Трошки солі чуть-чуть. І тепер у такому стані вони залишаються на декілька годин. Якщо виявиться, що у кішках були аскаріди, це ще не привід їх викидати у сміття. Річ у тім, що при термообробці усі яйця аскаридів повністю гинуть при температурі 80 градусів, якщо їх гріти там декілька хвилин. А ковбаси і смажать, і варять, і тут взагалі нічого не буде. Деякі люди пропонують травити е, чисті кішки у оцті. Такої інформації, що яйця скиридів гинуть у оцті, я не знайшов. Тому нормально ми їх просмажили або проварили і нічого не буде. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте отакі величенькі вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня це найсмачніше місце.